ta amphibia epites ges kai entoi toi hudati zdozin ho crocodeilos thaumaston kai harpaleota ton aserion tu neilu potamu entai aegyptoi ho castor hos geneus podas prosto neegestai kai lepidoten uran egei he enudris kai ho batrakos batrakisdon meta tu hersaiu he heleone ano kai kato keramois ho strakois hos thureoe ke kalumene